নাম সত্যজিত মৰং ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাজত এইখন মোৰ গাঁও কাৰেং চাপৰি কয় এইখন গাঁও মই মহ গৰু চৰাওঁ মই মহ চৰাওঁ একচুৱেলি তাৰ পাছত এনেকৈ মহ গৰুৰ ওপৰত আমি বহুত নিৰ্ভৰ কৰি আছোঁ এইটটি ফাইভৰ পৰা মই সম্পূৰ্ণ মহ ৰকীয়া হয় আজিৰ তাৰিখলৈকে মই মহ ৰাকি আছোঁ এইটো ঠাইত যদি গা নাইকিয়া হয় বেলেগ জেগালৈ আকৌ তিলাটো নিবলগীয়া হয় আকৌ বেলেগ জেগাত যদি গাটো নাইকিয়া হয় আকৌ বেলেগ ঠাইত গোৱালিটো বনাবলগীয়া হয় তেনেকৈ মা ভাইটি ভণ্টি দেউতা আৰু লগত মোৰ পা পৰিয়াল মই যেতিয়া চাবলৈ মন যায় তেতিয়া মই চাবগৈ নোৱাৰোঁ কাপি কাংকানৈ অমৈ গাখীৰ পালা মাপ ওই চবম রাখিল কাপিয়ানা কাংকানা দায়েন দবই পালামাপ ইমেনজে রাখিল কাপিয়ানা কাংকানা নম কালিত কাপামাপ ayang kamang silonide awo kam nam dem o ayang kam junalino sidung mebo সুনাম আমি ফাগুন মাহৰ পৰা বহাগ মাহলৈকে আমি বহুত গাখীৰৰ ধন পইচাটো আমি স্বাৱলম্বী কৰিব পৰা হয় আৰু লগতে আঘোণ মাহৰ পৰা পুহ মাহলৈ গাছ গাছ গজালিকেইটা চব উকাই যায় গতিকে ঘাঁ অসুবিধা সুবিধাটো চাই আমি মহ কুটিকেইটা ধৰক এইখন ঠাইত এশজনী মহ দহ দিন তলোঁ এইখন ঠাইত দ এশজনী মহ দহ দিন তোৱাৰ পাছত ঘাঁহটো উকাই যায় উখাই যোৱাৰ পাছত আকৌ আমি বেলেগ ঠাইত নিবলগীয়া হয় তাত আকৌ বেলেগ ঠাইত আমি এজন বা দুজনীয়ে গৈ ঘাঁহটো চাই লওঁ কাৰণ মোৰ পেটটোতো হাতী পেটৰ নিচিনাই আৰু ক'ত গৰু পেটটোৰ নিচিনা সৰু হ'ব তেনেকৈ আমি এইটো জেগাত যদি আকৌ ঘাঁহটো নাইকিয়া হৈ যায় বেলেগ টাইপ আকৌ নিবলগীয়া হয় আমি তেনেকৈ জীয়াই আছোঁ দয়ম কাচু কাচু লাঙ কাং কানা লদং গৰম ৰাখি দুনা Noyem kasu kasu lango kangkana lo damen raki kiduna e amem ne suneru lano kangkana koles ko igu yem gelang no anamat kolo ngomeng sarila Maya malang no de komangela siku amor suku pegorong raki lang no imenjeng raki lang na amar protom poila pani jet maharute jet mahar pura ar mahole top topia pani mane bareun no komeo dene kita kete tias okolo okomor raje kotia pare bado mahot full barika amar ahibo এই ভাদ মাহত আমাৰ কি হয় বহুত ডাঙৰ এটা সমস্যা পৰে সমস্যাটো কেনেকৈ পৰে এই মহকেইটা এই গৰুকেইটা আমি বাইম বাম টাইললৈ নিবলগীয়া হয় এটা প্লেটফৰ্ম প্লেটফৰ্ম টাইত আমি গৰুকেইটা জেওৰা বেটি ৰখাবলগীয়া হয় আমাৰ ধৰক দহগড় পোন্ধৰ ঘৰ মহৰ গুটি না এই মহৰ গুটিটো আমি দহ পোন্ধৰ ঘৰৰ আমি এজন এজনকৈ দহজন মানুহ হয় এই দহজন মানুহৰ যোনবোৰ মানুহে পানী আঁতৰিব জানে তাহাঁতি মহৰ লগতে তাকিব লাগিব আৰু যোনবোৰ মানুহে নাও বাব জানে তাহাঁতি মানে গা কাটিবলৈ যাব লাগিব আমি তেনেকৈ মানে তেনেকৈয়ে আমি আৰু কষ্টটো আমাৰ এনেকৈ আমি আজিৰ তাৰিখলৈকে চলি আছোঁ আমাৰ ককাহঁতৰ দিনত এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখন সাত নল তিনি সাত আছিলে কৈছে কিন্তু আজি আমাৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখন মানে একো বৰষা নাই এই বছৰ ইয়াত ছমাহ থাকিব আকৌ নেক্সট বছৰ ইয়াৰ পৰা কেদিব আকৌ তাত আকৌ বাগৰিব লাগিব আকৌ তাত আমাৰ আকৌ এক বছৰত বা দুবছৰত হ'ব বা তিনি বছৰত হ'ব আকৌ আমাক কেদিব ফুলবাৰিকাটো গৈ অকণ ধৰক দহ দিন আৰু আঠদিনৰ ভিতৰত গৰাটো আমাৰ পহু কেইটাদি আমাক কেদি লৈ যায় ঘোঁৰাটো এইকাৰণে আমি ম'হ ম'হ হওক গৰু হওক গৰুকেইটা আমি নাও লোড কৰি স্পাৰলৈকে পঠিয়াই দিওঁগৈ ম'হকেইটা আমি বেলেগ ঠাইত এনেকৈ আমি আকৌ ঘাঁহ কাটি কষ্ট কৰি গছৰ ডাল কাটি আমি তেনেকৈ আকৌ ম'হকেইটা আমি গোটাই থ'বলগীয়া হয় আৰু আমি কেলৈ বেলেগ ঠাইত যাবলগীয়া হয় আমি এইটো ধৰক এতিয়া তিলা বনাই থৈছোঁ নাই এইটো এতিয়া মোৰ মহৰ তিলা এই মহৰ তিলাৰ পৰা এইটো পানী বাঢ়ি আকৌ কমি যায় কমি যোৱাৰ লগে লগে ঘোঁৰাটো যদি পানীৰ দাৰটো বহি বহি যায় উটটো বহি যায় তেতিয়া ঘোঁৰাটো ধৰক এইখন চাপৰিৰ এপাল এইখন চাপৰিৰ এপাল ধৰক য'ত পোন্ধৰ দিন লাগে এইটো পাঁচদিনতে মানে তেতিয়া একেবাৰে লৈ যায় এনেকুৱা কষ্টতে আমি এইটো জেগাৰ পৰা আমি আকৌ বেলেগ টাইপ মহ গৰুকেইটা লৈ যাবলগীয়া হয় এজনী ম'হৰ দামত যদি পঞ্চাছ হেজাৰ টকা হয় সত্তৰজনী ম'হত কিমান টকা হয় এইটো সকলোৱে জানে আৰু তাৰ পাছত ইমান কষ্ট কৰি ৰাখি যদি বাৰিষাতে বৰ হেভি বানপানী হয় আমাৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনত হেভি বানপানী যদি উটুৱাই লৈ যায় বা বেমাৰত মৰি যায় তেতিয়া আমাৰ এই পেটৰ বুকু নলগা হ'ব আৰু ভাবোঁতে আমি নিজেও মৰা হ'ব মানে আমাৰ যদি লাতে লাতে যদি তিনিজনী মহ মৰি যায় বা পাঁচটা মৰি যায় তেতিয়া আমি নিজেই মৰি যোৱাই ভাল বুলি ভবা নিচিনাকৈ আমাৰ বহুত কষ্ট পৰে কেনেকৈ লাখ টকা গুচি যোৱা নিচিনা হয় আমাৰ ইনকামটো তেনেকৈ হেৰাই যায়গৈ ম'হজনী যদি মোৰ টিলাত যদি মোৰ টিলাত যদি সত্তৰজনী মহ আছে ছেভেণ্টি ফাইভজনী মহ আছে তাৰে যদি পাঁচজনী মৰি যায় পাঁচজনী মৰাৰ লগে লগে মোৰ বছেৰেকৰ ইনকামটোৱে হেৰাই যায়